Mestariluokka on ryhmämuotoinen tapa harjoitella yhdessä lasten kanssa esimerkiksi käyttäytymisongelmista pääsemistä. Mestariluokka nimi viittaa aika paljon koulumaailmaan. Todellisuudessa kysymys on yksinkertaisesti siitä, miten ryhmämuotoisesti voit ratkaista lasten ongelmallista käyttäytymistä, siihen liittyviä pulmia, kaikenlaisia psykososiaalisia ongelmia, mutta niin, että lapsiryhmällä on yhteisiä tavoitteita. Se ei tietenkään poista sitä, että voi olla, että lapsiryhmän sisällä muutamalla lapsella on oikein oma täsmätavoite, kun koko ryhmä harjoittelee jotain uutta kivaa asiaa ja siitä koituu kaikenlaisia kivoja juttuja, niin silloin se on yhteinen juttu. Koko porukka voi kannustaa toinen toisiaan. Kenenkään ei tarvitse hävetä sitä, että mitä hänen kohdallaan nyt on menossa. Se on yhteinen juttu ja on yhteiset kannustajat ja yksikin aikuinen voi riittää silloin aika pitkälle toivotan lämpimästi tervetulleeksi teidät mestariluokkakurssille. Tulkaa perehtymään siihen, miten me voidaan yhdessä tehdä ongelmien ratkaisemiseksi.